Отак провіряємо раз у два, в три дня воду. А вода тече, да? І набираємо. Так, друзья, всем добрый день или вечер. Короче, доброго времени суток. Спрашивают часто, е, чого ти не строїш сарай на щелевих полах. У мене саме головне, що є, зараз е, зайдемо сюди в зернову, побалакаємо про пшеницю, про ціни на пшеницю. Ну покажу вам перед цим сам сарай. У мене виходить Пліти вже тут, це саме головне. Вони в мене вдома, у мене вже в дворі. Все, це саме головне. Потім я заказав пластикове вікно на доращування, поставлю пластикове вікно. І також пластикове вікно. От сюди. Це виходить теж буде в сарай вікно. Тому що потолок буде, це верхня перемичка над вікном, а то верх потолка. А эти всі словака уберуться. Просто у нас як е, все поетапно. У нас був спочатку перший етап зробити кімнату, де зараз охлаждення м'яса, де ми розбираємо ту кімнату. Ми її закончили повністю. Є. Потім е, Дома там були проблеми в першому коридорі, ми його зробили перший коридор і по отопленню теж розібралися. Цей вопрос теж в понеділок вже закриваємо. Потом слідуюча неділя, ну тобто ця, що буде з понеділка, у нас там опороси і на дві штуки, дві голови. І все, і потім я вже можу перейти сюди і займатися чисто цим, Потому що все вроді би вже, що планував, поділено. І слідуючий етап ось оцей. І це у мене там на місяць, на два, ну я ж сам поки потихоньку. Тобто за пару місяців зробимо. Цемент ми узнавали 300, 280 гривень. Шальовка, то що не помню, тоже дорога. Це мені треба сюди цемента купити, шальовки на обрешетку, на потолок, на подшивку, на подбивку, на утеплення. І треба купить щебень. Щебінь для заливки рігеля, бо тут мені по центру треба залити рігель. І щоб дві пліти ставало так. На цей рігель. Я не з буду, а заливати рігель. Ну це все я буду показувати поетапно. Также я планую з цього сарая, який для доращування. Зробити сюди виход маленький, щоб мене там підняли з місяця до 2 до 3. І я їх перегнав знутри прямо сюди на щелі, щоб їх не тягати, не переганяти, а там вони самі сюди підуть. Планую так. Ну я вже як так почну тут робити, тоді вже я буду ролики знімати, показувати, що як. Саме головне пліти тут лежать, а то все наживне то все було б желання і було б время. Також покажу сарай для доращування. Ось, виходить, у мене ось ця центральна клітка. От, вона в мене ніколи не була задействована. Ну, вже як цей сарай для доращування, я її не використовую. От тут зроблю двері в той сарай на щелеві. Хоть отсюда, хоть оттуда, ну там заставлено, там дві клітки здорових, та это. Переганяй і туди десятка, два, два з половиною десятка на щелівіна откорм. Чи там всіх, а потім вже там. Тобто планую так. То я буду показувати, щоб потім не носити, не тягати, нічого, зразу відкрив, перегнав їх і вони там, на Таращині. Там теж буде витяжка і витяжку таку саму, як в мене в сараї в новому. І е, хочу зробити тут так само. Ну це як буду робити на щелевих, зразу зроблю тут. Так тут сарай хороший. І отож єдине, що вікно треба, вже заказав і туди заказав. Тоже, я думаю, неділька, півтори і прийде. Коротше, отак. По кормам, по пшениці. По пшениці ціни, якщо чесно, я в шокі. А в шокі чого? Тому що вони не, не високі. Ціни самі по собі. Діапазон цен особо не міняється з прошлого года. Хто мені дзвонить з моїх підписчиків, от, допустим, Дніпропетровськ, Полтавське направлення, потім Запорожжя, ну з таких областей, там кажуть, що ціни взагалі по по 3 з копійками, по 2 з копійками є, є 4. У нас я дивився, моніторив. Можно 4000 тонн, 5, есть даже попадает такой до 6. Ну то вже хазяїн бари, там уже кожен рішає сам. А вообще по пшениці ціни не здорові. І я дивлюся, що даже після уборки не буде цен, там такий скачок сумасшедший, такого не буде. Ціни, ми знаємо ситуацію, яка зараз у нас в країні, в Україні. Поэтому ціни, я думаю, будуть держатися як і в прошлому году, навіть, мабуть, трошки койде і менше. Ну, це я так думаю. Так само і кукуруза, пшениця, ячмінь, все так само однаково. Кукурузу предлагали взагалі недорого, по-моєму, по 3 гривні. 3 тисячі тонн. Ну, неізвісно, що за кукуруза. Коротше, ну, кукурузу я не брав. У мене самого закінчується пшениця. Вон там я надробив і там воно сталося, може, ну, грубо говоря, якщо тут і те, що в мене в гаражі в мішках, ой, в бочках, може то не буде. Ну мені то поки хватить. Також в мене є макухи ось тонна, ту, що я брав по 5, хоча мені знайомий дзвонив, він мене купляв поросят, що якщо тобі треба, то по 4 тисячі тонн макухи. Макуха подсолнечника. Соя ще трошки є, але ну, соя то таке. І отрубі. Я зараз перебуваю з отрубі небагато процентів 30 пшениці і макухи. Це е, я даю тим свиноматкам, які покриті, ті, хто 50 йома. А гровір делает теж, мішає 50 на 50 пшеница отрубі, ну так само соєва макуха, обична макуха і премік. І все. Отак і виживаємо. Мені то хватить до іюля. Ну, взагалі, якби по ценам дивлюся, що в людей є запаси лежать ще з прошлого року, а в цьому году опять же буде уборка. Тобто будуть реалізовувати, може з поля, може е, з того, що залишилось з прошлого року. Ну я не знаю, як воно буде. Ну, буде моніторити, дивитися, тому що теж треба ж підкупитися на наступний рік. Хранення в мене. Ось, а тут а оцю часть, ось по отсюда, по цю лінію. Ну, виходить, метрів 5 5 метрів можна затарити отак мішками. Це раз, де є що складати. І також ще в мене є один. Один вагон, той, що я зробив, він теж вже готовий під зернову групу. Тобто треба робити і туди треба завозити. цей його я ще це потягаю, і, грубо говоря, мішки поскладаю, а взагалі на наступний год вже планую построїти якесь зернохранилище якесь таке, не знаю ще точно яке, щоб взагалі не тягати, а тільки висипав і все. Ось тут Тут я красив і койде пообгуплювалась краска, і прийшлося, я б так попідривав шпателем, не знаю, або перекрашувати буду, або це. Ну, коротше, щось мені з краскою не дуже понравилось. Ну, коротше, діло не в цьому. Ось сюди можна зважити, оце теж все закладувати мішками під потолок. Теж місто вже готове. Осталось дождатися, коли буде уборка, коли будуть продавати пшеницю. Саме головне відкладувати гроші і. Щоб були деньги, за що купити опять на Новий год, на весь год зернову групу. Тобто отак. вот Также насчет, насчет поросят. Які ціни на поросят? Ціни на поросят, якщо чесно, наскільки я знаю, здорові, що маленьке порося 50 йома, є 2 тисячі і 2 700 тисячі. І так далі. Поэтому це не на поросят здоров'я. Поросят я б з удовольствием продавав, але в мене їх нема. Те, що буде, ось мої опороси, дай Бог, ще будуть на наступній неділі. І той, що є, то я ставлю всі на щелевий пол. А по щелевим це мені найпросте. У мене найголовніше, от мені що успокає, так сказати. Мене то, що воно все є, і воно в наліччі. Воно ось лежить, я знаю, що мені робити, як робити. Просто треба підійти вже все. Я займаюся сараєм. Зайнявся сараєм конкретно і і все. І робиш свій потягу. Мені подобається робити. Мені допомагає Віка, допомагає Богдан. Тому ми гуртом і зальємо. Потім я зроблю П-образну палубочку на ригель теж зальємо. І так потихоньку-потихоньку видовблю в стінах пас, що мені треба. І буде нормально. Тут будуть вікна відкриватися, типу як приток, витяжку зробити таку ж саму, як і на тому сараї. Ну, покажи вік. Я хочу тут так само зробити одну здорову в цьому відділенні і одну нездорову на доращуванні. І теж з задвижками все. Я і там зроблю задвижки. І все. І в принципі оце чим, що в мене, е, по, які плани на до кінця цього літа. Доробити тут, а щоб я вже ці, що в мене піднімуться, перегнав сюди. Отак. А так, ото, отакі ціни по зерну. Поэтому в кого там є, може, старі якісь запаси, то пишіть, кажіть, або в кого які ціни по областям, іменно по Україні кого які ціни на зернову групу. Тобто ячмень, пшениця, кукуруза, ну і так далі. Теж понаписуйте. Ну, а я я те, що знаю, я сказав, яке в нас, і я не знаю, що буде. Ну, Воно, я так зрозумів, по областям, де кажуть, що ціни будуть там 7-8, де неізвісно, а де ото 4-5. Ну, тобто, понятно, що як би не було, будемо брати і нікуди ми цього не дінемося. Ну, сам процес того, що Надо готовиться, откладывать деньги, собирать, потому что надо тариться, опять же, на весь год зерновой группой. Потому що я прошлый год набрав на весь год і весь год ось по цей період, навіть в мене ще там, грубо говоря, на місяць може більше хватить, тобто хватило повністю і мені опять треба брати потихоньку. Може, де знайду до уборки, у кого є старі запаси продаватиме, може з нових. Е, з нової уборки буду купляти. Коротше, неізвісно. Треба буде щось шукати, пробивати, узнавати, поки не до цього. Коротше, вийшов на зв'язь, показав, розказав вам так все, по, що міг, по новостям, по своїм. А так буду старатися чаще виходити, бо, якщо чесно, то надумаєш зняти уже вечір, думаєш, та хай завтра. Завтра пролетів годин і не зняв, ну отаке воно, коротше. Ну а так зараз перейду сюди, буду вже чаще виходити на связь, що і як. І також по опоросам, дай Бог, щоб все було добре, теж будемо приймати опороси, які поросята, скільки, що і як. Оце як набираю в душ, так само буду набирати наші ліві поли. З колодії за шлангу кинув, набрав раз на три дня в бак і все. От Шланга совєтська. Така що не дуже гнеться. О. Все, хай набирається. Це набираємо ну десь е, раз у 4, 4 дня ну буває в 5. А так набираємо, за день нагрівається і милое дело. Покупався, в душ пішов. Отличная красота. Ну тільки треба бочку внутрі покрасити, бо вже прожавіло. Коротше отак. Грижовика покажу в следующем ролику. Грижовика і кнопу. Їм уже... Пішов третій місяць, вже два місяці там і три дня. Грижовика я важив, кнопу важив. По грижовику хороші результати, по кнопі не дуже. Ну, коротше, отак. А так все що, так все нормально. Оце ну, сижу тут на пенючку, жду, поки вода набереться. Вона потече з бочки, побіжу, виключу в колодязі, шлангу витягну і все. І завтра будемо купатися, пльоскатися і так далі і тому подобне. Сараї двері відкриті, там шторка, щоб мухи не летіли. Ну, в принципі, там більш-менш нормально. І йшов. Покосив весь двір. Вчора і Вікторія з Богданом все позагрібали стару траву, яка повисахала. Ну, коротше, таке. Ну, а слідуща неділя вже завтра, новий тиждень. Будемо трудитися, будемо, дай Бог, приймати опороси, будемо, анджуха прийде чи крижить дві штуки. Тобто таке. Ну, вистачає. на. Я так планую зразу. От в мене ще ця неділя вся такі, на ці всі нюанси, а потім вже стройка. Поставлю вікно зразу туди пластикове, ці двері витягну, їх кудись потім використовую, дерев'яні, і поставлю туди вікно. Вікно буде відкриватися, якщо там літом, жара відкрив, там сіткою заб'ю москітною. І буде їм туди дуть хорошо. Сарай оцей красний, теплий дуже, там ракушка, кирпич, то есть непоганий должен бути. Ну і викачувати з ями фекальним насосом. А так, звісно, ось свій двір грубо говоря, ну красота. Все порядок, всім уже подавав, всі понаїжені, сплять. Сараї більш-менш, жари нема такої, щоб там сильно. ну більш-менш. Витяжки тягнуть та сторона, де постійно тіньок. Відкриті вікна, де сонце закриті з отражателем, щоб сонце отражало, щоб не пекло у вікна. В принципі, нормально. Єдине, що я планую, щоб в мене тут був откорм на щелевих, там доращування, а тут свиноматки. Ну і откормку йде в клітках, бо клеток багато, свиноматок не так також і багато. Коротше так. Поросят в продажі особо нема, пока і не буде, і пока, мабуть, не предвідеться, я так дивлюся. Поэтому будем самі розширятися, поки є можливість набирати оборотів. Як би тяжело не було, понятно, що ситуація стране. Ну, катастрофа на самом деле. Ну, тем не менее, руку опускать нельзя, надо все равно что-то робити, все равно це все поднимать, це все вести, а не так, что забывать. Хай як буде, так і буде. Так я не буду робити, все одно буду, якби, буду робити, як і робив до цього, тому що я знаю, що як би тяжело не було, все буде добре і буде Україна понад усе. Другого будь просто-напросто не може. Ну а це, звісно, цей період, Тяжовий період горя, біди, ужаса. Ми все одно пройдемо. Пройдемо і побачите, буде, ну не знаю, чи в тисячі, а в мільйони разів лучше. Це 100% усім нам, ну тобто всій нашій європейській країні розказувати, ото, доказувати, розпинатися щось там. Це без толку. Це те саме, що кидай горох об стінку і щось там він ударяється і відскакує. Це те саме доказувати. щось. От мені кажуть, що ти на каналі нічого не кажеш. Це що казати, без толку казати. Ну толку нема. Так мені не треба там щось заказувати, допустим, там тим же росіянам. Тут а є е, люди, які які більше склоняються к Росії, які дивляться російські канали, ну вірні дивилися, їх вже відключили. І я балакаю, ну без толку балакаю, без толку. А так само доказувати щось. Як канал, так що тепер треба доказувати, постійно гнати, і е, самому нервничати і розпинатися. Я вважаю, смисла нема смисла немає кидати горохом в стіну, я так скажу. Всьому своє время, знаєте як, воно время пройде, яке б воно не було зараз тяжке, воно пройде і і все буде видно, хто є, хто, хто прав, хто винуват. Вони все побачать. Просто я думаю, буде потім пізно, ну а що ти зробиш? Бачите, поки побалакали і пішли води святої води. Так що всім спасибо за внимание. Душ уже набрав. Пока.